درود یاران گرانقدر در خدمت شماییم با درس دو از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و حیاتی انگلیسی و در این درس باز هم میخواییم تعدادی از لغت های اساسی انگلیسی رو با هم مرور کنیم و مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو یاد بگیریم و به اونها مسلط بشیم دوستان فراموش نکنید اگر میخواهید کلیپ های بعدی این سری از درس ها به دستتون برسه و همچنین دیگر کلیپ های ارزنده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو از دست ندید کانال رو subscribe بکنید و با فشردن آیتم notification جزء اون دسته از عزیزانی باشید که کلیپ ها سریعا بعد از انتشار یافتن به دستشون میرسه و بتونید از اونها استفاده بکنید دوستان فقط فراموش نکنید برای یادگیری خودتون و برای تسلط به جملات و اصطلاحات همونطور که جزء روال و برنامه یادگیریتونه هر مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیان و تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید با هم بپردازیم به درس درس دو از سری درس های چهار هزار لغت اساسی انگلیسی مای مای مال من متعلق به من مای It is now my turn. It's now my turn. It is یعنی آن است now اکنون my turn یعنی نوبت من turn در اینجا یعنی نوبت It's now my turn یعنی الان نوبت منه It's now my turn It's now my turn My father is out My father is out. My father یعنی پدر من is است out بیرون. My father is out. پدر من بیرون است. My father is out. My father is out. Make Make ساختن درست کردن make You make me happy. You make me happy. You تو make ساختن می مرا happy خوشحال. You make me happy. تو مرا شاد میسازی یا تو مرا خرسند میسازی. You make me happy. You make me happy. How did you make it? How did you make it? How یعنی چگونه یا چطور did گذشته فعل do انجام دادن و در اینجا فعل کمکیه در زمان گذشته you تو make ساختن یا درست کردن it اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه How did you یعنی تو چطور انجامش دادی چی رو make ساختن it اون رو How did you make it تو چطور آن را درست کردی How did you make it How did you make it About About درباره در مورد حدود about Do not worry about it. Don't worry about it. Do not یعنی نباش چی نباش worry نگران بودن about در مورد یا درباره it اون چیزه که داره در موردش صحبت میکنه Don't worry about it یعنی در موردش نگران نباش. Don't worry about it. Don't worry about it. Please think about it. Please think about it. Please لطفاً think فکر کردن about در مورد یا درباره it اون چیزه که دارن در موردش صحبت میکنن. Please think about it. لطفا در موردش فکر کن. Please think about it. Please think about it. No. No. دانستن، آگاهی داشتن، شناختن. No. I know you very well. I know you very well. I know یعنی من میدانم یا من میشناسم یا من آگاهی دارم. You تو را very بسیار well به خوبی. I know you یعنی من میشناسم تو را very well بسیار به خوبی یا خیلی خوب. I know you very well. من تو را خیلی خوب می شناسم. I know you very well. I know you very well. How should I know? How should I know? How چگونه یا چطور should باید I من know دانستن How should I know من چطور باید بدانم یا من از کجا باید بدانم How should I know How should I know will will اراده خواسته برای بیان زمان آینده will I will try it again I will try it again. I will برای اشاره به زمان آینده ساده try سعی کردن it on اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه again دوباره I will try it یعنی من امتحانش خواهم کرد again دوباره I will try it again من دوباره امتحانش خواهم کرد یا من دوباره آن را سعی خواهم کرد I will try it again. I will try it again. Will you go to Will you go to Will you go یعنی آیا تو خواهی رفت to همچنین Will you go to یعنی آیا تو هم خواهی رفت یا آیا همچنین تو هم خواهی رفت Will you go to Will you go to Up Up بالا Up Prices went up Prices went up. Price یعنی نرخ یا مبلغ. Prices حالت جمعشه. Went گذشته go یعنی رفتن در زمان گذشته up بالا prices went up یعنی قیمت ها بالا رفتند prices went up prices went up I jumped up quickly. I jumped up quickly. I jump یعنی من میپرم I jumped در زمان گذشته است یعنی من پریدم up به بالا یا بالا quickly یعنی سریعا quick یعنی سریع quickly یعنی به سرعت یا در حالت سریع I jumped up quickly من سریعا بالا پریدم I jumped up quickly I jumped up quickly one one یک یکی یگانه one I must buy one I must buy one I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم چه کاری؟ buy خریدن one یکی مثلا طرف چیزی خریده بعد شما میبینید که خیلی خوشگله بعد میگید I must buy one من باید یکی بخرم I must buy one I must buy one This one is better. This one is better. This in one یک یا یکی This one یعنی این یکی is است better بهتر This one is better این یکی بهتر است This one is better This one is better Time Time زمان وقت Time I need more time. I need more time. I need من لازم دارم more بیشتر time زمان more time یعنی زمان بیشتر I need more time من به زمان بیشتری نیاز دارم I need more time I need more time It is time for dinner. It's time for dinner. It on is است time زمان یا وقت for برای dinner شام It's time for dinner وقت شام است It's time for dinner It's time for dinner there there آنجا اشاره به جایی there There is a man at the door. There is a man at the door. There is یعنی وجود دارد. A man یک مرد. At the door. در ورودی در یا در کنار در. There is a man at the door. مردی آنجا در ورودی در وجود دارد. There is a man at the door. There is a man at the door. There is no place like home. There's no place like home. There یعنی آنجا در آن مکان is است no place هیچ جایی place یعنی جا یا مکان no place یعنی هیچ جا like شبیه home خانه There's no place like home. هیچ جایی مثل خانه خود انسان نیست. There's no place like home. There's no place like home. Year. Year. سال. Year. It took me a year to finish the project. It took me a year to finish the project. It اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه. took گذشته ی take یعنی در برداشت. Me برای من مرا a year یک سال year گفتیم که یعنی سال to به منظور finish پایان دادن به اتمام رساندن the project اون پروژه ها رو THE برای این استفاده شده که در مورد پروژه‌ای صحبت میکنه که بین گوینده و شنونده آشناس هر دو میدونن کدوم پروژه رو داره میگه It took me a year یعنی برای من یک سال طول کشید To finish که به اتمام برسونم The project پروژه ها رو It took me a year to finish the project برای من یک سال طول کشید تا پروژه را تمام کنم. It took me a year to finish the project. It took me a year to finish the project. We will go to Canada next year. We will go to Canada next year. We ما will go خواهیم رفت to Canada به کانادا next بعدی year سال next year سال آینده we will go ما خواهیم رفت to Canada به کانادا we will go to Canada next year ما سال آینده به کانادا خواهیم رفت we will go to Canada next year we will go to Canada next year So So پس بنابراین این این چنین اینطور So I think so I think so I think یعنی من فکر می کنم So این چنین I think so یعنی من اینطور فکر می کنم یا من این چنین فکر می کنم I think so I think so. Jack was sick, so he could not come. Jack was sick, so he couldn't come. Jack was sick یعنی جک مریض بود. was گذشته is یعنی بود. sick یعنی بیمار یا مریض جک آقایی به نام جک و همونطور که میبینید حرف اول به صورت کپیتال یا بزرگ باید نوشته بشه کاما سو بنابراین پس وقتی که میخواهید از سو به عنوان بنابراین در جمله استفاده بکنید در نوشتار باید یک کاما هم قبلش قرار داده بشه سو so, بنابراین هی اوی آقا که اینجا برمیگرده به جک could not یعنی نتوانست در زمان گذشته یا به صورت مخفف couldn't نتوانست کام بیاید کام یعنی آمدن جک was sick so he couldn't come جک مریض بود بنابراین نتوانست بیاید جک was sick so he couldn't come Jack was sick so he couldn't come Think Think فکر کردن اندیشیدن Think Think before talk Think before talk Think فکر کردن یا اندیشیدن و فعل think در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره before قبل از talk صحبت کردن حرف زدن Think before talk فکر کن قبل از حرف زدن یا به عبارتی قبل از حرف زدن فکر کن Think before talk Think before talk I think you are right. I think you are right. I think من فکر می کنم you تو یا شما are هستید right درست you are right یعنی شما درست میگید یا حق با شماست I think you are right فکر کنم حق با شماست یا فکر کنم شما درست میگویید I think you are right I think you are right When When چه وقت کی وقتی وقتی که زمانی که when when did you return when did you return when چه موقع یا چه وقت did you شما انجام دادید و در اینجا did گذشته do و فعل کمکی برای سوالی کردن return بازگشت یا بازگشتن when did you return شما چه موقع برگشتید when did you return when did you return look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Look نگاه کردن یا نظر افکندن at me به من when وقتی که I talk من صحبت میکنم to you با تو I talk to you من با تو صحبت میکنم when وقتی look at me به من نگاه کن Look at me when I talk to you. به من نگاه کن وقتی که با تو صحبت می کنم. Look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Which Which کدام چه که آنچه Which Which of them is your brother? Which of them is your brother? Which کدام یا چه of them از آنها Which of them یعنی کدام یک از آنها is است your brother برادر شما Which of them is your brother کدام یک از آنها برادر شماست Which of them is your brother Which of them is your brother Could you tell me which way I should go? Could you tell me which way I should go? Could you یعنی آیا شما می توانید برای درخواست معدبانه استفاده میشه tell گفتن me به من which کدام یا چه way راه یا مسیر I should من باید go بروم Could you tell me آیا می شود به من بگویید which way کدام راه I should go من باید بروم Could you tell me which way I should go آیا می توانی به من بگویی کدام راه را باید بروم Could you tell me which way I should go Could you tell me which way I should go them them آنها را به آنها them We sometimes see them We sometimes see them We ما sometimes گاهی بعضی از اوقات see دیدن them آنها را یا به آنها We sometimes see them. ما گاهی آنها را می بینیم. We sometimes see them. We sometimes see them. I invited them to my birthday party. I invited them to my birthday party. I invited من دعوت کردم invite یعنی دعوت کردن invited زمان گذشته فعل invite دعوت کردن them آنها را to به my birthday party party جشن birthday روز تولد my birthday party میهمانی تولد من I invited them to my birthday party من آنها را به میهمانی جشن تولدم دعوت کردم. I invited them to my birthday party. I invited them to my birthday party. Some some مقداری کمی برخی بعضی some Some people think so. Some people think so. Some برخی یا بعضی people مردم یا افراد در مورد تلفظ people دقت بفرمایید PL در قسمت آخر people کاملا بی صداست و صدایی بینشون وجود نداره بسیاری از زبان آموزا دیده میشه یا شنیده میشه که پیپل یا پیپل میگن و این تلفظ اشتباهه people people سام، people think so در مورد تلفظ TH در think هم باید دقت بفرمایید که وقتی که میخواید TH در think رو تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید س س سارا میشه ث ث think همچنین در مورد تلفظ آی در think و کلن ای هایی که در انگلیسی میبینید که با آی معمولا میان خیلی نباید به سمت ای e برید یا خیلی نباید به سمت ا برید think بین ای و ای. I think so مثلا Some people think so So در اینجا به معنی این چنین Some people think so یعنی بعضی از افراد یا برخی از افراد اینطور فکر می کنند Some people think so Some people think so We need some money. We need some money. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن some مقداری کمی money money sweeter than honey پول از اثر هم شیرین تره money یعنی پول we need some money ما مقداری پول نیاز داریم we need some money we need some money می می به من مرا می Excuse me. Excuse me. excuse یعنی مورد اف قرار دادن یا مورد بخشش قرار دادن می مرا excuse me همونطور که میدونید یعنی مرا ببخشید مرا مورد اف قرار بدید excuse me excuse me listen to me listen to me listen یعنی گوش دادن و در اینجا فعلی است که در ابتدای جمله اومده پس ساختار امریه listen یعنی گوش بده to به می به من listen to me یعنی به من گوش بده listen to me listen to me people people مردم افراد people Do not make fun of people. Don't make fun of people. Do not make یعنی نساز. Fun یعنی سرگرمی یا تفریح. Don't make fun of یعنی اون چیزه رو مسخره نکن. اینجا people افراد مردم Don't make fun of people مردم را مسخره نکن Don't make fun of people Don't make fun of people People learn from experience. People learn from experience. People مردم یا افراد learn یاد گرفتن from از experience یعنی تجربه People learn from experience. مردم از تجربه میآموزند. قطعا تجربیات ما درس هایی برای ما دارن در زندگیمون. People learn from experience. مردم از تجربه میآموزند. People learn from experience. People learn from experience. Take take گرفتن برداشتن بردن پنداشتن take Take the money and leave here. Take the money and leave here. Take یعنی برداشتن و در ابتدای جمله اومده فعلمون ساختار امریه The money. اون پوله رو اون پول مشخص رو که دارن در موردش صحبت میکنن چون از THE استفاده شده and و leave ترک کردن جایی رو ترک کردن here اینجا leave here یعنی اینجا را ترک کن take the money یعنی پوله رو بردار take the money and leave here پول را بگیر یا پول را بردار و اینجا را ترک کن take the money and leave here take the money and leave here take my hands and dance with me Take my hands and dance with me. Take یعنی بگیر یا بردار در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بگیر my hands دستان مرا and و dance dance یعنی رقصیدن dance with me dance with me یعنی با من برقص take my hands دستانم را بگیر and و dance with me با من برقص take my hands and dance with me دستانم را بگیر و با من برقص take my hands and dance with me Take my hands and dance with me. Out. Out. خارج بیرون. Out. Jack is out now. Jack is out now. Jack آقایی به نام جک is است out بیرون now اکنون Jack is out now. جک الان بیرون است. Jack is out now. Jack is out now. Are you ready to go out? Are you ready to go out? Are you ready یعنی آیا تو آماده هستی؟ Ready یعنی آماده. Are you یعنی آیا تو هستی؟ Are you ready یعنی آیا تو آماده هستی؟ To که این کار رو انجام بدیم. Go out به بیرون بریم. Out یعنی بیرون. Go یعنی رفتن. Are you ready؟ آیا آماده ای؟ To go out که بریم بیرون. Are you ready to go out؟ آیا برای بیرون رفتن آماده ای؟ Are you ready to go out؟ Are you ready to go out? Into into داخل توی into Put the cheese into the fridge. Put the cheese into the fridge. put یعنی قرار دادن و فعل در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری the cheese اون پنیره رو چیز یعنی پنیر و THE داره اشاره میکنه به اون پنیر مشخص مثلا خرید کردن از بیرون حالا میگه put the cheese قرار بده اون پنیره رو into داخل the fridge داخل یخچاله put the cheese into the fridge پنیر را داخل یخچال بگذار. Put the cheese into the fridge. Put the cheese into the fridge. Let us go into the garden. Let's go into the garden. Let us go یعنی بیا برویم. Let اجازه دادن let us به ما اجازه بده تو فارسی میگیم بیا فلان کار رو انجام بدیم let's go بیا بریم into داخل the garden the garden یعنی اون باغ مشخص مثلا فرض بگیرید که جلوی باغ ایستادن دو نفر بعد میگه let's go into the garden بیا به داخل باغ برویم let's go into the garden let's go into the garden just just فقط تنها به تازگی just I am just looking I'm just looking I am یعنی من هستم I am looking یعنی من دارم نگاه میکنم I'm looking زمان حال استمراری یعنی یه کاری رو داره استمرار میده و ادامه میده I'm looking یعنی من دارم نگاه میکنم I'm just looking یعنی من فقط دارم نگاه میکنم I'm just looking I'm just looking Mori had just arrived. Mori had just arrived. Mori یعنی فردی به نام موری یک آقایی به اسم موری had arrived زمان گذشته کامل یعنی رسیده بود arrive یعنی رسیدن had arrived گذشته کامل just به تازگی در اینجا موری had just arrived موری به تازگی رسیده بود موری had just arrived موری had just arrived see see دیدن سی let me see let me see let یعنی اجازه دادن let me یعنی اجازه بده به من سی دیدن let me see یا به صورت مخفف let me see یعنی بذار ببینم بذار چک کنم let me see let me see I want to see you again. I want to see you again. I want یعنی من میخواهم. Want یعنی خواستن. I want to یعنی من میخواهم که فلان کار رو انجام بدم. See دیدن. I want to see من میخواهم ببینم. You تو را again دوباره. I want to see you again. من میخواهم دوباره شما را ببینم. I want to see you again. I want to see you again. Him. Him. او را به او. از او. فرد مذکر. Him. Everybody loves him. Everybody loves him. Everybody یعنی هر فرد. Love عاشق بودن، عشق ورزیدن و در اینجا اس سوم شخص گرفته فعل love به این دلیل که everybody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. Everybody loves یعنی همه عاشقشن. عاشق کی؟ him او را به او اوی آقا Everybody loves him یعنی همه به او عشق می‌ورزند یا همه عاشقش هستند. Everybody loves him. Everybody loves him. I told him to come. I told him to come. I man told گذشته tell گفتن میشه told tell یک فعل بیقاعده است و وقتی که به زمان گذشته برده میشه شکلش عوض میشه میشه told I told یعنی من گفتم him به اوی آقا to که come بیاید I told him یعنی من به اوی آقا گفتم to come که بیاید I told him to come. من به او گفتم که بیاید. I told him to come. I told him to come. Your Your مال تو مال شما Your Open your eyes Open your eyes open یعنی باز کردن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری your مال تو مال شما I یعنی چشم و eyes یعنی چشمان open your eyes یعنی چشمانت را باز کن open your eyes open your eyes Where is your room? Where is your room? Where یعنی کجا یا جایی که is است your مال تو مربوط به تو room اتاق Where is یعنی کجاست Where is your room یعنی اتاق شما کجاست Where is your room Where's your room Come come آمدن کام، کام with me please come with me please کام یعنی آمدن و در اینجا امریه یعنی بیا with همراه با یا با می من please لطفاً دوستان در مورد تلفظ پلیز دقت بکنید خیلی از زبان آموزا به اشتباه تلفظ میکنن پیلیز یا پلیز این دو تلفظ اشتباهه تلفظ درست به این صورته پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره پلیز لطفاً come with me please یعنی لطفاً با من بیایید یا لطفاً همراه با من بیایید come with me please come with me please May I come in? May I come in? May I یعنی آیا ممکنه که من I may یعنی من ممکنه May I وقتی که می میاد اینور ساختار سوالی میشه May I یعنی آیا ممکنه من فلان کارو انجام بدم کدوم کارو Come آمدن In داخل May I come in یعنی آیا ممکن است به داخل بیایم؟ May I come in? May I come in? Could could توانستن گذشته فعل کن بیان درخواست could Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Could you یعنی آیا شما می توانید و در واقع برای بیان درخواست معدبانه استفاده میشه drive راندن یا رانندگی کردن more بیشتر slowly slowly حالت قید slow slow یعنی آهسته slowly یعنی به آهستگی could you یعنی آیا ممکنه شما drive رانندگی کنید more slowly کمی آهسته تر یا بیشتر آهسته تر که در فارسی میگیم آهسته تر Could you drive more slowly? آیا می توانی آهسته تر رانندگی کنی؟ Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Tara could swim when she was a child. Tara could swim when she was a child. ترا یعنی یه دختر خانم یا یک خانم به نام تارا could میتوانست و در اینجا ببینید که could در حالت گذشته فعل کن استفاده شده swim شنا کردن when وقتی یا زمانی که she اوی خانم که برمیگرده به ترا was بود گذشته فعل is a یک child کودک ترا could swim تارا می توانست شنا کند when وقتی she was او بود a child یک کودک تارا could swim when she was a child تارا وقتی که یک بچه بود می توانست شنا کند تارا could swim when she was a child Tara could swim when she was a child. now now اکنون حالا الان now I must go now I must go now I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم go رفتن now اکنون I must go now من الان باید بروم I must go now I must go now. I am studying now. I'm studying now. I am یعنی من هستم. I'm studying یعنی من دارم مطالعه میکنم من دارم درس میخونم study یعنی مطالعه کردن یا درس خواندن studying حالت آینجیه I am studying یعنی من دارم مطالعه میکنم ساختار حال استمراریه now اکنون I'm studying now من الان دارم درس میخونم یا من الان دارم مطالعه میکنم I'm studying now I'm studying now. Than than نسبت به تا تا اینکه از than I am taller than you. I'm taller than you. I am taller یعنی من بلندتر هستم tall یعنی بلند یا قد بلند taller یعنی بلندتر یا قد بلندتر than نسبت به یا از you تو یا شما I'm taller من قد بلندترم than you نسبت به تو یا از تو I'm taller than you من از تو قد بلندترم I'm taller than you I'm taller than you. Jack runs faster than me. Jack runs faster than me. جک آقایی به نام جک رانز یعنی میدود اس سوم شخص گرفته فعل ران یعنی دویدن یا اجرا کردن در اینجا به معنی دویدن جک رانز یعنی جک میدود فستر یعنی سریعتر فست یعنی سریع فستر یعنی سریعتر than نسبت به یا از می مرا یا من جک رانز فستر than می، جک از من سریعتر می دود. جک رانز faster than me. جک runs faster than me. لایک مانند بودن، خوش آمدن، دوست داشتن، شبیه بودن. لایک I like your shirt. I like your shirt. I like یعنی من خوشم میاد یا دوست دارم چی رو your shirt پیراهن تو shirt یعنی پیراهن your shirt پیراهن تو I like your shirt از پیراهنت خوشم میآید I like your shirt I like your shirt You are like your friends. You are like your friends. You are یعنی شما هستی. Like شبیه your مال تو friends دوستان. Your friends یعنی دوستانت. You are like your friends یعنی تو شبیه دوستانت هستی. You are like your friends. You are like your friends. Other Other دیگر دیگری غیر Other Do you have any other questions? Do you have any other questions? Do you have یعنی آیا شما دارید You have یعنی شما دارید Do you have حالت سوالیه آیا شما دارید any هیچ یا هر other دیگر یا دیگری question یعنی سوال questions یعنی سوالات Do you have آیا شما دارید any other questions هیچ سوالات دیگری Do you have any other questions آیا شما هیچ سوالات دیگری دارید یا خیلی ساده تر آیا شما سوال دیگری دارید؟ Do you have any other questions? Do you have any other questions? This is the other side of that story. This is the other side of that story. This یعنی این is است other دیگری side طرف the other side سمت دیگر of از that on story داستان یا ماجرا This is the other side این سمت دیگر است of that story از آن ماجرا یا از آن داستان This is the other side of that story این سمت دیگر ماجراست یا این وجه دیگر داستان است This is the other side of that story This is the other side of that story How How چگونه چطور طوری که How How are you? How are you? How یعنی چگونه are هستید you شما How are you? حال شما چطور است یا شما چطور هستید که خیلی رایج و خیلی کاربردیه اما در مورد تلفظش باید دقت بکنید Who are you نیست How are you? How? How are you? حال شما چطوره یا چطورید؟ How are you? How are you How was your day How was your day? How چگونه was گذشته is your مال شما day روز your day روز شما How was چطور بود How was your day روزت چطور بود یا روزت را چطور گذراندی How was your day How was your day then then سپس بعد آنگاه then What did you do then? What did you do then? What چه چیزی یا چه did انجام دادی گذشته فعل do you شما do انجام دادن then آنگاه What did you do then? شما آنگاه چه کردی یا پس شما چه کار کردید یا سپس شما چه کار کردی What did you do then? What did you do then? Take a deep breath and then relax. Take a deep breath and then relax. Take یعنی برداشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بردار یا بگیر a یک دیپ عمیق breath نفس یا نفس کشیدن and و then سپس یا آنگاه relax استراحت کردن take a deep breath یعنی نفس عمیقی بکش and و then relax آنگاه استراحت کن take a deep breath and then relax یک نفس عمیق بکشید و سپس استراحت کنید take a deep breath and then relax take a deep breath and then relax its its مال آن در خصوص غیر انسان یا شی its Please put it back in its place. Please put it back in its place. Please یعنی لطفاً put قرار دادن یا گذاشتن it on داره اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه بک عقب یا پشت سر پوت بک یعنی عقب گذاشتن یا سر جاش گذاشتن ان در its مال آن place جا یا مکان its place یعنی جای آن in its place یعنی در جایش please put it back یعنی لطفا آن را برگردانید یا آن را باز بگذارید in its place در جای خودش Please put it back in its place لطفاً آن را سر جایش بگذارید Please put it back in its place Please put it back in its place The cat is licking its tail. The cat is licking its tail. The cat یعنی اون گربه اون گربه مشخص is licking دارد میلیسد lick یعنی لیسیدن و در اینجا is licking حالت حال استمراریه The cat is licking گربه دارد میلیسد It's tail tail یعنی دم It's tail یعنی دمش The cat is licking its tail گربه دارد دومش را میلیسد The cat is licking its tail The cat is licking its tail Our Our مال ما مربوط به ما Our Welcome to our home. Welcome to our home. Welcome یعنی خوش آمد گفتن. To به our home. خانه ما. Welcome to our home. به خانه ما خوش آمدید. Welcome to our home. Welcome to our home. We will try our best. We will try our best. We ما try یعنی امتحان کردن یا سعی کردن will try سعی خواهیم کرد و برای بیان زمان آینده ساده استفاده شده our مال ما best بهترین try your best یعنی بهترین تلاش تو بکن تا جایی که میتونی سعیت رو بکن We will try یعنی ما سعی خواهیم کرد Our best یعنی بهترینمان We will try our best ما تمام تلاشمان یا بهترین تلاشمان را خواهیم کرد We will try our best. We will try our best. Two. Two. دو. عدد دو. Two. I have two cars. I have two cars. I have من دارم two cars دو ماشین و میبینید که اس جمع بعد از کار اومده برای اشاره به جمع و در اینجا دو تا ماشینه پس طبیعتاً اس جمع میگیره I have two cars من دو تا ماشین دارم I have two cars I have two cars I only slept two hours I only slept two hours. I only یعنی من فقط slept گذشته sleep یعنی خوابیدن در زمان گذشته و میبینید که sleep یک فعل بیقاعده است و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش عوض میشه sleep میشه slept two دو hours ساعت ها hour یعنی ساعت hours یعنی ساعت ها two hours یعنی دو ساعت I only slept two hours من فقط دو ساعت خوابیدم I only slept two hours I only slept two hours. More, more, بیشتر, بیش, more. We need more money. We need more money. We need ما نیاز داریم. More بیشتر money پول. More money یعنی پول بیشتر. We need more money. ما به پول بیشتری نیاز داریم. We need more money. We need more money. Tell me more about Julie. Tell me more about Julie. Tell یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امری. Tell me یعنی به من بگو. More بیشتر about در مورد جولی خانومی به نام جولی و همونطور که میبینید جولی اسم خاصه بنابراین حرف اول به صورت بزرگ باید نوشته بشه Tell me more about Julie به من بیشتر در مورد جولی بگو یا در مورد جولی به من بیشتر بگو Tell me more about Julie Tell me more about Julie These These اینها اینها را These Can you mail these for me? Can you mail these for me? Can you یعنی آیا شما میتونید برای درخواست کردن از فردی استفاده میشه البته اگر طرف دوستتون باشه میل یعنی پست کردن these اینها یا اینها را for برای me من for me یعنی برای من Can you mail یعنی آیا شما میتونید پست کنید these for me اینها را برای من Can you mail these for me آیا می توانی اینها را برای من پست کنی Can you mail these for me Can you mail these for me Life is getting hard these days Life is getting hard these days. Life یعنی زندگی. Is getting یعنی دارد می شود. Hard سخت. These اینها. Days روزها. These days یعنی این روزها یا این دوره و زمانه. Life is getting hard. زندگی دارد سختتر می شود. ساختار حال استمراری. These days این روزها. Life is getting hard these days. این روزها زندگی دارد سخت می شود. Life is getting hard these days. Life is getting hard these days. want want خواستن want I want a coffee please I want a coffee please I want یعنی من میخواهم a coffee یک قهوه please لطفاً I want a coffee please من یک قهوه میخواهم لطفاً I want a coffee please I want a coffee, please. Do you want anything else? Do you want anything else? Do you want یعنی آیا شما می خواهید anything هر چیزی یا چیزی else دیگر غیر anything else یعنی چیز دیگری یا چیزی غیر از این چیزهایی که الان وجود داره Do you want anything else? آیا چیز دیگری می خواهید؟ Do you want anything else? Do you want anything else? Way Way راه روش طریق Way I will show you the way. I will show you the way. I will show یعنی من نشان خواهم داد ساختار آینده ساده show یعنی نمایش دادن یا نشان دادن I will show یعنی من نشان خواهم داد you به شما the way اون راه رو که از من پرسیدی اون روشه رو که از من پرسیدی I will show you the way من راه را به شما نشان خواهم داد I will show you the way I'll show you the way Could you tell me the way? Could you tell me the way? Could you یعنی آیا شما می توانید tell گفتن Could you tell آیا شما می توانید بگید می به من the way اون راه رو که از شما می پرسم یا بلد نیستم Could you tell me the way آیا می توانید راه را به من بگویید Could you tell me the way Could you tell me the way? خدا قوت به پایان یکی دیگر از های چهار هزار لغت اساسی انگلیسی رسیدیم. امیدواریم که طبق روش تمرین بکنید. به این دلیل که تمرین کردن شما طبق روشه که باعث میشه شما نتیجه خوبی از این درس ها بگیرید و تنها نگاه کردن این درس ها رشد خوبی در یادگیری شما ایجاد نخواهد کرد. فراموش نکنید حتما هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و البته در دفتر یادداشتتون بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و صدای ضبط شده خودتون رو با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید در حقیقت روش طبیعی یادگیری توسط یک کودک و همچنین طبق روشی که دارید مشاهده میکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون تندرستی و خورسندی است در هر کجای دنیا که هستید.